yeah, uh huh. Te imagino de todas as formas, em todos os dias, com muita alegria, te dão, Quero tu aqui pra alegrar meu dia. Tu me inspira, eu sei que nada será em vão. Te imagino de todas as formas, em todos os dias, com muita alegria, te dão, Quero tu aqui pra alegrar meu dia. Tu me inspira, eu sei que nada será em vão. Eu era triste e nem sabia, lembrei de você mais um dia e eu percebi que cabe mais amor do de conquistar você Ontem falei, talvez hoje eu saiba o que fazer É arte que sai dos seus pensamentos Te levo pra viver os seus sonhos É só confiar em nós em todos os momentos Você me acompanha que eu te acompanho Tu sabe tudo que gostoso, um casal bonito Te imagino de todas as formas, em todos os dias Com muita alegria e gratidão Quero tu aqui pra alegrar meu dia Tu me inspira, sei que nada será em vão Te imagino de todas as formas, em todos os dias Com muita alegria e gratidão Quero tu aqui pra alegrar meu dia Tu me inspira, eu sei que nada será em vão E eu preciso salvar você E eu também preciso ser salvo Ontem eu pensei muito em você Porque você me salva você me salva quando me abraça. Eu dou importância demais. Perspectivas, expectativas certas. Mas o que vale é a guerra pela paz. Teu sorriso me fascina. Tua brisa me alucina. Teu corpo me domina. E eu quero mais e mais. Imagino de todas as formas, em todos os dias, com muita alegria e gratidão. Quero tu aqui pra alegrar meu dia. Tu me eu sei que nada será em vão Te imagino de todas as formas, em todos os dias Com muita alegria e gratidão Quero tu aqui pra alegrar meu dia Tu me inspiras, sei que nada será em vão